कैंसर सेल्स से लड़ने वाली एक और चाय का पता चला है उसका नाम है उलांग टी कैंसर से लड़ने के लिए कई प्रयोग आधुनिक चिकित्सा जगत में किए जा रहे हैं उनमें दवाइयों से लेकर सर्जरी की नई तकनीक भी शामिल है साथ ही प्राकृतिक साधनों से जुड़े वस्तुओं का फायदा लेकर शोध किए जाते हैं इसी कड़ी में सामने आई है उलांग टी के फायदे शोधकर्ताओं ने पाया है कि उलांग टी ब्रेस्ट कैंसर की कोशिकाओं पर हमला कर उन्हें खत्म कर सकती है जो लोग बड़ी मात्रा में इस चाय का सेवन करते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के पनपने की आशंका कम हो सकती है वैज्ञानिक यह भी खोज कर चुके हैं कि ग्रीन टी में मौजूद कुछ ऐसे तत्व हैं जो एंटी कैंसर गुण रखते हैं यही कारण है कि ब्रेस्ट कैंसर के मामले में ग्रीन टी को एक फायदेमंद पेय माना गया है अब इसी कड़ी में उलोंग टी के फायदे भी सामने आए एंटी कैंसर रिसर्च जनरल में प्रकाशित शोध परिणाम के अनुसार उलोंग टी के सभी तत्सत्व सभी प्रकार की स्तन कोशिकाओं में वृद्धि को रोकने में सक्षम है क्योंकि इनमें एंटी कैंसर गुण होते हैं इससे ट्यूमर को विकसित होने में रोकने से भी मदद मिलती है शोधकर्ताओं के अनुसार चाय के इन फायदों को लेकर आगे किए जाने वाले शोध स्तन कैंसर से बचाव के साथ ही इससे होने वाली मौतों के मामले में भी मदद मिल सकती है मौतों को